Salutan al cio, jen vudie vi, diacio, cae ci mi vos paroli al vi pri motivoi. Do kiel mi electis citun temon? Nu fakte mi electis gin pro du kialoi. La nua kialo estes che ci mi sentas min tute ne por fari novan filmon. Mi simple vos cusci in la lito cae spekti novan televizerion, sed kiam mi vidis ke gi pli cae pli malfruigis, mi comences pensi, ha, fec, mi devas fari novan filmon. Tamen, mi havas du motivo motivoin por fari novan filmon ciu tage. Do, mia nua motivo estas vi, miei spectantoi. Mi promeses al vi, Anto longe che mi faros noven film on chu tage. Ka mi du motivo estas mi ai patron subitanantoi. Mi promeses al ili che mi ja faros noven film on chu tage. pro tio che ili donatsa al mi mi devas plenigi giti promeson ka jis nun mi preska ja plenigis gischen. Estas kelka in foio mi ne faris noven film on pro tio che mi estis malsana au mi trinkis tro multe sed mi <laughs> mi preska u ciam planigis cin. To mi prezentis mi en motivo in al vi. Mi ne prezentis cin por prezenti ke mi ŝatas monon, na mi estas mona vida. Mi prezentis cin chat mi vols paroli pri motivo i mem. Kaj gi kondukas al la dua parto de ĉi tiu prelego. Kaj tio estas la motivo por la nuo studado de Esperanto kaj poste la plu uzado de la lingvo. Do anue mi parolos pri mi, kai poste mi demandos vin pri viai motivoi. Do anue, kia mi anue electis lerni Esperanton, mia cefa, kai precipe sola kialo por lerni la lingvon, estes tio ke mi simple volis venki duan lingvon. Antau Esperanto, mi ne povis venki alia in lingvon, mi provis e lerni la Franzan kai la Japanan, sed mi tuta fiaskis. Mi ne fari farigin, kai mi ciam volas lerni duan lingvon do mi elektis Esperanton por tio ke g lau oni diru estas la plej facilan lingvon am kai shines ke mi ja venkis a kai tio estas mi nu motivo sed mi ai motivo do mi uzado de esperanto shangigis do poste mi ai motivo shangigis al tio ke uh, mi sentis che mi nun estas en nova amicaro do exemple citi en Sidneo am mi translocigis al Sidneo um, kai mi intermixigis kun la loca esperanto comunumo mi gainis pli da kai tio donis al mi motivon por plu uzi la lingvon mi volas paroli kun ili mi volas uzi la lingvon kun ili um, mi havis chanson por uzi la lingvon kun ili kai tio plu sed post tio post kelkaj jaroj mi fakte perdis motivon, char mi sentis nun ke au tiam ke mi estis je la fino de mia Esperanto vojo. Ne estis nova afero por fari en la loka komunumo, kaj mi fakte perdis mian motivon kaj ĉesis uzi la lingvon dum preskaŭ jaro. Sed post tio ekestis Esperanto televido kaj mi denove ekhavis motivon por uzi la lingvon kaj post tio estis mia kanalo. Do, mi de nove havas nove motivo indo non mi shatas paroli al vi ciu tage a ah, mi shatas ah, flegi mian an mi shatas ke mi povas helpi vin ciu iel hidilata al esperanto al simple a vin do mi nun havas kelka motivo in por fadi noven filmon ciu tage um, sed non mi vos proli pri esperantisto in generale. Do no mi vos si via in motivo in lerni esperanton kaj poste plu uzi gen. Do skribu en la komentaro sube via in motivo in am um, fakte gi estas grava per en en citu epoko de esperanto. Laste tempe dum la pasinta ses monato ja pli. Es multe da nova esperantisto pro duolingo. Sed Ili nun vede havas kelkain motivoin por uzi la lingvon, au almena au lereni la lingvon, sed post la uzado, au post la lerenado de esperanto per duolingo, kion ili faros? Um, ciu ili havos novain motivoin per uzi esperanton? Estas libroi, estas, mi supposas, babileioi, kai musico, kai quelcae filmoi, example la miai, sed vere ne estes tio multe da motivoi in Esperantuio por plu usi la lingvon post la lernado de gi. Kai tio lau mi estas granda problemo. Multe da homo i komencas lerni la lingvon se post tio simple ĉesis uzi jim. Am um, kai verŝajne tio estas unu el la plej grandaj causoi por parado de esperantistoi. Um, kai, kiam mi anue comences lerni la lingvon, mi scias che mi ne povas enspezi monon per esperanto au gaini gravan imponon postenon en iu internazia entrepreno per esperanto. Do, ne esos le cutimae cialoi a motivoi por plu uzi la lingvon. Do, kion ni la esperantistoi povas doni alla novae esperantistoi? Um, kion ni povas provisi mi supposas. Am um, kai nun mi simple vos ti vi ein pensoin do scribo in la commentaion kai tio esos cio. do se vi shatis chitun filmeton shatu gin disconigo gin abonu mi an canalo se vi an canalo ne abonis ka mi videos ven chiuen en la veronta filmo kai tio filmo el sendi moregal do gis la revido ka mi ne vin ci nocte, char mi esos tro lazza por bit pripensi novan minacon. Krom tio ke mi verŝajne forŝtelos vian motivon por vivi. Do ĝis! Kai, kiel ĉiam, mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon. Kai anka vi povas fari ĝi Patreon subtenanto se vi deziras. Simple iru al la ligilo en la priskribo sube. Kai miaj donacantoj ĝis nunaj estas Andrew Tim, bon kore komcanto. Chris Perdue, Craig Robertson, G.B. Hunter, Jacob Haber, James Harlan, Jason Knuckles, Ludistar Lupe, Margarita Kilpack, Robert Nelson, Robert Port, Sarah S.C. Shane Power, Tommy Lindsay, Andy Martinez, and you know who.